Tigo tunajivunia kuwa ah, kampuni inayoongoza kuhakikisha Watanzania wanaishi maisha ya kidijitali huku tukichangia kwenye malengo ya nchi yetu kuungana na dunia nzima kwenye mapinduzi ya nne ya viwanda Fourth Industrial Revolution ambapo teknolojia inakuwa ni Tigo Pesa ikiwa huduma kamili ya kifedha. Tunaendelea kuonge, kuongoza kwa ubunifu unaolenga mahitaji ya soko pamoja na wateja wetu ambao kwa sasa ni milioni 10.6 nchi nzima na uzinduzi huu wa Tigo Pesa Mastercard Virtual Card, yaani kadi mtandao, uh, kushirikiana na Mastercard na Selcom unathibitisha dhamira yetu ya kuendelea kuwapa Watanzania kila wanachostahili, yaani kuungana na dunia kufanya malipo mtandaoni hata kwa wale wasiokuwa na akaunti za kibenki. Na hii inaongeza uchangiaji wa ajenda ya ujumuishaji wa wateja kiuchumi, yaani financial inclusion. Ushirikiano wetu huu unaimarisha zaidi um, nafasi ya Tigo Pesa kama mtoaji huduma wa kifedha ya simu za mkononi, na ni tumaini yetu kwamba ubia huu utaongeza idadi ya miamala ya mtandaoni, miamala ya biashara kwa wateja wetu. Kadi mtandao inaruhusu mtumiaji wa Tigo Pesa kufanya malipo kwa urahisi katika platform au majukwaa yote ya manunuzi mtandaoni ambapo Mastercard inakubalika. Ili kuweza kufanya huduma hii, mteja wa Tigo Pesa anahitaji kutengeneza kadi kwa mara ya kwanza kabisa. Na kutengeneza kadi, unatumia menyu yetu ya Tigo Pesa au Tigo Pesa app. Unatengeneza kadi ambayo ni kadi ya muda mfupi na kadi ya muda, ya muda ambayo ni kadi ya 90 days. Kwa hiyo unaweza ukawa na instant card ambayo ni kadi ya papo hapo. Ukitengeneza leo unaweza ukatumia within 7 days au unatengeneza kadi ambayo utatumia within 90 days. So one ni instant card, ukishaitumia inaisha uh, matumizi yake, na ile nyingine unaweza ukatumia ndani ya siku 90. Na hizi kadi kutengeneza ni rahisi zaidi, unafata maelekezo kwenye menyu yako au kwenye um, Tigo Pesa app. Kadi ya Tigo Pesa Mastercard ina feature set kubwa sana, ina, ina uwezo wa kuwawezesha uh, wateja wa Tigo uh, Tigo Pesa kufanya miamala mitandaoni haswa kutokana na structure ya product tulivyoitengeneza ni debit na sio prepaid. Kwa hiyo wateja hawatakuwa na tabia mbaya ya kusahau kuiwekea hela uh, kwa maana hii, kama ni debit, kama una hela kwenye, kwenye Tigo Pesa yako utaweza kuitumia bila ku, ku, ni kusahau kuiwekea hela huduma kama Netflix kwa wale ambao wanafanya manunuzi, Amazon au Alibaba, AliExpress, uh, Google, Facebook, huduma zote hizi kwa, kwa sasa itakuwa rahisi kuzilipia mara moja bila ku, bila kunani uh, bila, bila kusumbuliwa. Uh, Selcom kama kama kampuni of course tuna tunaubia na ushirikiano mzuri wa, wana, na Tigo na, na, na Mastercard. Tumetoka nao mbali. Uh, Tigo tulianza nao mwaka elfu mbili na kumi kama sijakosea, wakati tunauzia luku <laughs> na, na vitu vingine na Mastercard tulianza nao kwa kwa kutuma ah, kwa kunani kwa kuanzisha huduma za, za za kufanya malipo kwenye maduka na kwa biashara kwa kutumia QR na, na USSD, huduma ambayo ilikuwa na inaitwa hadi leo inaitwa Mastercard QR, lakini imeendelea kunani kuimarika na kuboreka zaidi. Uh, kwa kifupi uh, ukweli ni kwamba ni, ni, ni siku ambayo inatu, inatuletea furaha kubwa sana kuwawezesha ku, ku, wateja wa, wa Tigo kuitumia hiyo hiyo nani hiyo huduma na uh, wajiachie kwa kweli uh, asanteni sana. Kiano yetu ya siku ya leo uh, kati ya Tigo, Mastercard na Selcom uh, ni katika ku, kuangalia you know, um, vile tunaweza tuna leta digital ecosystem into Tanzania na tuweze kuleta uvumbuzi na uh, kuweza ku, ku, uh, kufikia uh, Watanzania wote waweze ku, uh, kununua na kufanya purchases online uh, wakitumia line yao ya Tigo um, na at the same time wakiweza kuaccess uh, network yote ya Mastercard duniani mzima. So mtumizi wote wa Tigo uh, aweza kutumia hii uh, hii ubunifu uh, country yote anayosafiri. So uh, in summary uh, leo ni uh, ni siku, siku muhimu sana kwa Mastercard, Tigo na Selcom kuja pamoja ku, uh, uh, kuleta digital ecosystem into Tanzania na kuona tunavyoweza kufikia kila, kila Mtanzania aweze kuaccess uh, hizi services na kwa huu ubunifu waweze kununua, kufanya purchases, kufanya Netflix, uh, kuweza ku, um, kununua vitu kwenye e-commerce market uh, simply by kwenda kwa simu kutumia application ya Tigo ama kutumia uh, star 150 alama ya reli na wanaweza ku